Στην άσκηση 551 μας δίνεται να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης με την οποία ελεπιδρούν δύο φορτία όταν απέχουν απόσταση 2 μέτρα μεταξύ τους και γνωρίζουμε το μέτρο των φορτίων τους. Το φορτίο Q1 έχει μέτρο 6x10-6 κουλό, ενώ το φορτίο Q2 έχει μέτρο 5x10-7 κουλό. Τα δύο φορτία απέχουν απόσταση R μεταξύ τους, η οποία είναι 2 μέτρα. Επειδή και τα δύο φορτία είναι θετικά, η μεταξύ τους ηλεκτρική δύναμη θα είναι αποστική. Για τα δύο φορτία λοιπόν θα ισχύει ο νόμος του κουλόπ. Επομένως, το μέτρο της δύναμης με την οποία θα ηλεκτρούν μεταξύ τους θα δίνεται από τη σχέση F ίσον K επί Q1 επί Q2 προς R τετράγωνο. Αντικαταστώντα λοιπόν τα δεδομένα μας και κάνοντας πράξεις, τελικά υπολογίζουμε ότι η δύναμη F θα είναι ίση με 67,5 επί 10 τετάρτη Newton.